Kjo është pasuria e këngëtares Dua Lipa. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Të ardhura neto, dyzet e katër milionë dollarë. Paga, shtatë, pesë milionë dollarë për vit. Emri, Dua Lipa. Data e lindjes, njëzet e dy gusht një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë. Mosha, njëzet e shtatë vjeçare. Gjinia, femër. Gjatësia, një, shtatëdhjetë e tre m. Profesioni, këngëtare. Nacionaliteti, angleze. Përditësuar, tridhjetë nëntor dy mijë e njëzet e dy. Vlera neto e Dua Lipa, dyzet e katër milionë dollarë Paga e Dua Lipës, shtatë, pesë milionë dollarë në vit. Biografia e Dua Lipa Dua Lipa është një këngëtare, tekstshkruese dhe modele angleze me origjinë shqiptare e cila jeton dhe vepron në Britani të Madhe. Karriera e saj muzikore filloi në moshën katërmbëdhjetë vjeçare, kur filloi të postonte kopertina këngësh nga artistë të tjerë në Youtube. Në vitin dy mijë e pesëmbëdhjetë, ajo nënshkroi me Warner Music Group dhe publikoi këngën e saj të parë, New Love. Lipa ka arritur sukses komercial me albumin e saj debutues, i cili kryesoi listat në disa vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ajo ka fituar çmime të shumta, duke përfshirë dy çmime Grammy dhe tre Brit Awards. Jeta e hershme Dua Lipas. Emrat e prindërve të saj janë Anesa, e mbiemri Rexha, dhe Dukagjin Lipa. Nëna e saj është nga Shqipëria dhe babai i saj nga Kosova. Ajo ka dy motra më të mëdha me emrin Rina dhe Lena. Lipa ka lindur në Londër të Anglisë, më njëzet e dy gusht të vitit një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë. Dua Lipa ka studiuar në Sylvia Young Theatre School. Karriera e Dua Lipa Lipa nënshkroi me Warner Music Group në dy mijë e pesëmbëdhjetë dhe publikoi albumin dhe këngën e saj të parë, New Love, po atë vit. Kënga arriti në vendin e dytë. Dua Lipa Frymëzimi dhe aspiratat muzikore Lipa filloi të postonte kopertina të këngëve të artistëve të tjerë në YouTube kur ishte katërmbëdhjetë vjeç. Ajo përmend Christina Aguilera, Nelly Furtado, Sean Paul dhe Coldplay si frymëzimet e saj muzikore. Në vitin dy mijë e pesëmbëdhjetë, Dua nënshkroi me Warner Music Group dhe publikoi këngën e saj të parë, New Love. Kënga arriti në vendin e shtatë në tabelën e këngëve në Mbretërinë e Bashkuar. Kënga e dytë e Lipës, Be the One, u publikua në tetor dy mijë e pesëmbëdhjetë. Lipa filloi të postonte këngë në Youtube në moshën katërmbëdhjetë vjeçare. Një nga këngët që ajo postoi ishte një cover i këngës Just Give Me A Reason të Pink-ut, i cili tërhoqi vëmendjen e familjes dhe miqve. Kënga e saj të parë, New Love, arriti kulmin në vendin e tridhjetë e shtatë në tabelën e këngëve në Mbretërinë e Bashkuar. Album me titull Dua Lipa. Dua Lipa publikoi albumin e saj debutues të vetë-titulluar më dy qershor dy mijë e shtatëmbëdhjetë. Albumi kryesoi listat në Mbretërinë e Bashkuar, Australi, Kanada, Irlandë, Zelandën e Re dhe Shtetet e Bashkuara. Në MB, albumi debutoi në vendin e parë në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar, duke shitur shtatëdhjetë e dy pikë zero zero zero kopje në javën e tij të parë. Në SHBA, albumi debutoi në vendin e tretë në tabelën Billboard dyqind, duke shitur njëqind e njëmbëdhjetë pikë zero zero zero kopje në javën e parë. Kënga kryesore e albumit, Be The One, u publikua në tetor dy mijë e pesëmbëdhjetë dhe arriti kulmin në vendin e parë në Belgjikë dhe Poloni. Kënga e dytë, Hotter Than Hell, u publikua në maj dy mijë e gjashtëmbëdhjetë dhe arriti kulmin në vendin e nëntë në MB. Dua Lipa ka arritur sukses komercial me albumin e saj debutues, i cili kryesoi listat në disa vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ajo ka fituar çmime të shumta, duke përfshirë dy çmime Grammy dhe tre Brit Awards. Dua Lipa Nostalgjia e së ardhmes. Future Nostalgia është albumi i dytë në studio i këngëtares Dua Lipa. Lipa e publikoi atë në njëzet e shtatë prill dy mijë e njëzet nga Warner Records. Albumi i saj i dytë debutoi në vendin e dytë në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar dhe në numrin tre në Billboard dyqind të SHBA, duke u bërë albumi më i lartë i Lipës në të dy vendet. Albumi është përshkruar si një ode për disko, pop dhe R&B të viteve shtatëdhjetë dhe tetëdhjetë. Lipa bashkëpunoi me një sërë producentësh dhe kompozitorë në album, duke përfshirë Stuart Price, Jeff Bhasker, Jon Levine, Damon Albarn dhe Nile Rodgers. Pritja kritike për nostalgjinë e së ardhmes ka qenë pozitive. Shumë recensues vlerësuan performancën vokale të Lipës dhe prodhimin e albumit Faktike.com. Kënga kryesore e albumit, Don't Start Now, arriti në vendin e parë në MB dhe Irlandë dhe arriti në dhjetëshen e parë në disa vende të tjera. Kënga e dytë, Physical, u publikua më gjashtë shkurt dy mijë e njëzet dhe arriti kulmin në vendin e tretë në MB. Kënga e tretë, Break My Heart, u publikua më njëmbëdhjetë mars dy mijë e njëzet. Dua Lipa Live Loapa Dua Lipa, Live in Session është një album live nga këngëtarja Dua Lipa, i publikuar më katërmbëdhjetë maj dy mijë e njëzet e një nga Warner Records. Ai u regjistrua gjatë turneut të saj future Nostalgia në dy mijë e njëzet dhe përfshinte regjistrime të drejtpërdrejta të realizuara nga Lipa. Albumi arriti kulmin në vendin e dhjetë në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar. Dua Lipa Turneu Dua Lipa ka bërë një turne me disa emra të mëdhenj. Ajo bëri turne me Bruno Mars në dy mijë e shtatëmbëdhjetë dhe Coldplay në dy mijë e nëntëmbëdhjetë. Në vitin dy mijë e njëzet, ajo kryesoi turneun e saj, Future Nostalgia Tour, ku e përmbylli në mënyrë të mrekullueshme duke mbajtur koncertin e fundit në qytetin e Tiranës më njëzet e tetë nëntor për nder të njëqind e dhjetë vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Stili Dua Lipa Dua Lipa njihet për stilin e saj unik dhe të egër. Ajo shpesh përzien stile të ndryshme së bashku për të krijuar pamjen e saj dhe dekorin e çuditshëm. Lipa nuk ka frikë të eksperimentojë me pamjen e saj dhe po provon gjithmonë gjëra të reja. Popullariteti dhe Spotify Streams Ajo është një nga artistet më të transmetuara në Spotify dhe industrinë e muzikës. Që nga qershori dy mijë e njëzet, Dua Lipa ka mbi pesëdhjetë e katër milionë dëgjues mujor në Spotify, gjë që i shton vlerën neto të saj. Kënga e saj Don't Start Now është transmetuar mbi një gjashtë miliardë herë dhe është kënga e saj më e shitur. Arritjet Lipa ka fituar çmime të shumta për muzikën e saj, duke përfshirë dy çmime Grammy dhe tre Brit Awards. Që nga viti dy mijë e njëzet e një, pasuria neto e Dua Lipës është tridhjetë milionë dollarë.